Вечер всем. Э, Провозгласим, что мы собрались во имя Господа. Наше исповедание уст, они открывают двери небеса. Они развязывают руку Богу, уста Божьи, чтобы Он служил, открывает каналы. Он без нашей воли ничего не делает. Поэтому мы, Господи, склоняемся у ног Твоих и говорим, мы собрались во имя Господа Иисуса. Мы собрались любящие, жаждущие, ищущие, стучащие. Мы собрались верующие, Господи, что Ты среди нас. Аминь. Мы собрались, Господи, в вере, что Ты сегодня будешь нам служить, что Ты будешь нас любить, очищать, освещать, убирать всякое пятно, что мы сегодня будем видеть Духом, Господи, Твою славу, Твою любовь, Твое Слово. Аминь и будем преображаться в Твой образ. Мы доверяем Тебе, Господь, и мы поклоняемся. Мы, Господи, благословляем Тебя. Мы знаем, что Ты любовь, Ты ищешь нашей пользы. Ты, Господи, пришел послужить, Ты меньший служащий. И мы благодарны Тебе, Господи, мы исповедуем, Твоей любовью живем, Твоей любовью двигаемся и существуем. Благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, благодарим Тебя, Боже, позволяем Тебе делать все, что Ты хочешь, и отдаемся в жертву во имя Иисуса. Аминь. Написано в Библии, время летит. Вот и пролетела часть нашей жизни. Еще один год пролетел. Сегодня последняя среда в этом году. Время летит, да. Слава Богу. И мудрость заключается в том, чтобы использовать время, чтобы принести плод чтобы что-то в сердце носить. Вот две женщины работают, одна беременная, другая нет. Вместе работают, вместе то, вместе все, работают, кушают и все. Потом Бубук смотрит, та ушла на пару недель. Декрет. В Америке там мало как-то людей. Декрет такой. Смотришь, через месяц пришла, и все, дальше работает, дальше работает. А второй ребеночек растет. Видите, как это? что-то есть. Так же само в духе мы должны быть. Не все рожают, но в духе э, один работает, один ходит, туда что-то все. Но Иосиф, все сидят в тюрьме, но Иосиф сидит беременный словом, беременный сном. Я знаю, что у меня слово. Братья придут, я увижу отца, и Бог меня поднимет, я буду в славе, так что они поклонятся. Помнишь? Видишь, какая разница? Все в тюрьме дальше сидят, а Веремена подняли и царем сделали. Поэтому надо... Библия говорит, что Царство Божие подобно семени, что человек посеял, и спит, встает, и не знает, как оно работает. Как оно сначала стебель, потом колос, потом плод – и приходит время, и Бог срезает. И вот как Иосиф, разве Иосиф мог бы такой закрутить такой ну, сюжет фильма <laughs> по своей судьбе? Ты такой можешь придумать? Что тебе как поклониться? Ну, он братьям рассказал, а они ему фейс, а они ему в яму, а они убивать за это, так? Он думал, что это будет как-то по-другому, <laughs> а получилось совсем-совсем-совсем по-другому. Поэтому не важно, что с нашей жизнью как бы понаружи происходит, важно, что мы носим внутри. Поэтому всегда надо носить, будьте людьми ведения. Сколько я говорю об этом. Носите слова, записывайте. Написано, э, что кто приносит плод, кто носит слово, помните, в добром чистом сердце. Носите обетование, носите свои семьи, носите свое здоровье, носите свои финансы. Я по, этому, по о службе пастора. Много в жизни приходилось посещать старых людей. И что я понял, что смерть надо заслужить. Я уже когда смотрю, что года, так сказать, стучать, правда, по милости Господней поклоняюсь, благодарю, голова еще не седает, так? Но это, <laughs> это так, но это милость Божия, слава Богу, природа. Но время уже такая, так сказать, немолодое. И я, я говорю, Господи, сколько я молился за людей, всех за людей пожилого возраста. Я только кого встречаю, говорю, Господи, на ногах до последнего дня и здравая голова. Потому что люди выживают с ума, такое мелют, такое творят, и это, и второе, и второе, это когда сляжешь, Господи, как это неприятно, что за тобой ухаживают. Поэтому есть такой мудрец, кажется, Сера говорит, если в молодости не нашел, то в старости не сыщешь. Это поэтому нам дано время, чтобы просить у Бога милости, помогать тем же старикам. Всегда милосердие должно быть на жизни. Мы сегодня так поговорим о благодарности. Всегда надо сеять людям милость, пожилым людям помогать, перевести через дорогу, поддержать, где-то что-то купить, что-то почтить, где-то, ну, почитайте седину, почитайте, и Бог вас почтит. И я всегда молюсь, Господи, на ногах это последнего дня. И последнее время я говорю, Господи, дай мне умереть нормально. Я тебя прошу, <laughs> Господи. Я смотрю, что моего отца вот инфаркт хватанул. Ну, ну кухня такая, как вот эти два наши офиса. Во дворе бассейн, джакузи. А ты лежишь. Слушай, ничего. Ну, слава богу, что там в Америке ухаживают за ним. Собачку приносят, ложат ему на грудь, она там но ну, как-то, <laughs> а вот Америка, да, тут врача не, не, не вызовет. А там как-то ухаживают, заботятся. Слава Богу, у меня американское гражданство заботится. Бог позаботился и об этом деле. Но это, слава Богу за милость, что все как бы обеспечил. Но ну, не дай Бог попасться вот это. Он тяжелую жизнь прожил. Гонения, 10 детей, все работа тяжелая. Но с мамой, слава Богу, что Бог как-то благословляет. Если бы не американская медицина, уже давно бы ушел бы. А так, слава Богу, живет. И я верю, что он еще поднимется. Стою в вере. Особенно в пятницу, потому что такая была молитва, что я верю, что какие-то положительные процессы пошли. Слава Богу. Поэтому надо заслужить. Однажды Павел пришел в Иерусалим и рассказывал апостолам, как Бог благословил, сколько он церкви построил, сколько чудес, сколько знамений. Они выслушали его о чудесах, говорят, слушай, а ты ни слова не сказал о милосердии. Ни слова. И говорит, а они, когда Павел описывает эту встречу, говорит, сказали, чтобы я помнил нищих. Здравствуйте. Чтобы я, говорит, помнил нищих это, и вроде я старался это делать. И когда Павел уходил, прощался с церквями, сказал, вы больше меня не видите, он говорит, помните нищих, блажение давать, нежели принимать. И надо всегда помнить, потому что как-то наши заботы себе, себе, себе, себе. Имейте какие-то такие э, счета, имейте какие-то такие, ну, у себя. Мы как-то с женой делали, помню, одно время – мы делали так. Откладывали какие-то пару сот долларов вложили там отдельно, да? И ждали какого то случая когда-то, знаешь. Опа, чтобы у нас всегда были как-то денежки, чтобы что-то такое сеять милосердие. Одному служителю, мне кажется, Бенихейну или кому-то, Бог говорит, ну, тоже помазание, благодать, все. И Бог ему говорит, если ты не будешь заниматься милосердием, твое служение пойдет на низ это. Поэтому это я к чему такие вещи говорю, что мы должны помнить милосердие. Мы испытываемся друг другом, как то мне Бог говорит, я испытываю человека человеком, семью семьей, страну страной. Помните богача и Лазара? Это было испытание. Он не хотел замечать. А потом пошли Лазар, уже Лазар нужен. Нет, поздно, дорогой. Ты свое получил. Поэтому надо помнить всех, ну, которые нуждаются. Слава Богу, мы как-то церковью стараемся помогать и раненым, и ну, где какая нужда попадается, мы, слава Богу, стараемся помочь. И в жизни имейте такое занимание, помните милосердие. Аминь. Пусть это будет такая черта, черта. Почему? Потому что мы живем милостью я об этом хотел, чтобы быть милосердие и что то мы живем милостью. Это восхотел Бог, родил нас, спас нас, отдал Сына. Это все милость. Мы только по милосердию живем. И надо быть самому милосердным. Когда мы милость оказываем, тогда милость нам. Когда мы жестоки, тогда конец. Написано, вот в чем живут этот грех Содома и Гаморы. Вот в чем грех Содома и Гаморы был. Да, праздность, присущение, это. И давайте почитаем Иезекииль, 16 глава. Иезекииль, 16 глава, 49 стих. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочери твоей. Всегда говорят, о, они Содом Гомор это блудники. Нет. Блуд это последствия. В чем грех? В гордости. Люди были гордые. При священии. Хорошенько жили, хорошенько ели. Хорошая там была у них экономика, и Лот увидел, там все процветает. Это и праздности. Так? Что они делали? Гордые были, хорошенько кушали и хорошенько гуляли. Хорошо жили. Но что еще? и они руки бедного и нищего не поддерживали. Понятно? А дальше и возгордились они и делали мерзость. При лицем Господа увидел это и отверг. Есть начало, а есть конец. Но самое главное, то, что у них было, что они были жестокие. Они нищего милосердия не, не, не понимали. Вот такие были гордые, у них не было милосердия, они были нищие. А, а, то есть нищие, да? Да, к нас пенсионерам относятся. Это тоже проклятие. Ну, грабят уже, особенно эти богатые, грабят, грабят, грабят, и все никак не, на, не найдется. А люди очень у нас на Украине тяжеловато живут. Я не представляю, как живут, честно говоря. Мне трудно представить те, которые... Итак, ну смотрите, я как-то читал одного пророка. Одного пророка. Ну вот здесь в Библии. Я просто так мне эту тему не готовил, просто чувствую, что она в духе идет. Потому что конец года надо поговорить о главных вещах. Потому что много-много, знаешь, таких-таких дел, вещей, но есть такие вещи главные. Одного пророка читал. Все, Аманичан, разобью, уничтожу все, нагрешили. Но по милосердию оставлю остаток. Да? Следующих, а это, мавичан, тот то разобью, разгоню за то, за то, за два зла, за три зла, сделаю то-то. Но остаток оставлю. Но почему? Потому что где-то стариков почитали, где-то милосердие оказывали, все. Если ты грешишь, но если ты оказываешь милость, ты не можешь хоть чуть-чуть не милости не пожать. Понимаешь? И Иначе тогда Бог нечестный. Если я делаю милость, я же должен милость ну, пожаловать. Да. А эти грешили, а милости не оказывали. И что, оставил Бог остаток? Нет. Огонь. Вы понимаете, что такое безмилосердие жить? Поэтому будьте милосердны. Когда кто-нибудь вас что-нибудь натворит вам, обидит вас, простите его, скажите, Господи, смотри, как я прощаю его. Если я влечу, Господи, Ты же меня, пожалуйста, <laughs> помилуй, будь милостив. Я прощаю человека, спасаю все. Поэтому будьте милосердны. Ой, я помню по работе, как одна мне женщина спасла. Я одной женщине в Подольском районе там помог, помог в одном деле – А потом мне дали новую должность, и я должен был организовать субботник в министерстве. И, это, и ехал так, смотрю, машину везу, там инструмент все на субботник, все, а должны убрать речной вокзал. И я еду а напротив нас, и смотрю, что напротив стоит полно людей, и кто-то приостановился, говорит, давай сюда инструмент. Я им раздал инструмент а они говорят, а вы знаете, что это такое? Это, говорит, это говорит, шлот Украины, это, это как пароходство, они а при Совете Министров как министерство, только называется пароходство. А я спрашиваю, а вы откуда? <laughs> Они говорят, а мы с такого-то завода. Я говорю, и, я понял, что я машину, инструменты не тем привез. Боже, а там же надо же какой-то там праздник, и надо было убрать. Я за угол как начал бежать, прибегая на торжный вокзал, а они, кто палочкой, <laughs> инструмент, это что-то, кто это? А, да, а кто какой-то обрубком веника. Речной вокзал, знаешь когда на нахожу в Киеве, это ну, одна из таких центральных мест. Это все, боже, и я прохожу к этой женщине, а там женщина ответственная была от райкома. И я посмотрел, говорю, вот так, она, это, э, а, э, я говорю, извини, но я не знал, вот такое дело, что подвел ее она взяла меня как-то, ну, покрыла. И я уже так, хоть был неверующий, но сын верующих родителей, так молился, говорю, Боже, прости, помилуй. Пришел на работу, жду, это, жду. И пронесло меня, <laughs> короче. я так помню, как я ей оказал милость, когда-то помог. И она меня ни на райком партии не вызывали, ни туда меня как-то прошло мне это дело <laughs> в городе Киеве. Это, она не, не сдала меня так, и <laughs> что я завалил субботник. И я помнил, как, как я что-то так не запомнил, как она меня помиловала. Я так трепетал два дня. Только новую должность получил старший инженер, И на тебе такой завал у меня получился. И она меня как бы помиловала, не заложила меня. И с тех пор мне как-то так, зарубка такая. Немножко уловили. Итак, почему Бог Содома Гамора уничтожил Содома Гамора и остатка не оставил? Не, Понимаете? А когда нет милости, суд без милости, не оказавшему милости. А милость превозносится над судом. Аминь. Поэтому прощайте людей, будьте добрыми, милуйте людей. Это все эти, в этом году надо нам сейчас отпустить всех. кому-то нужно помочь финансово, правильно? Да. Когда сегодня Люда мне скинула в смс, что там умерла молодая мать, оставила, ну, тромб после рода ворвался. И стал только плечный ребенок, девочка моя. А что, она умерла? Ну, да, так, перечисли 100 гривен. Когда перечислили, что же они сказали? Да, да, да, да. Да, сирот. Помнить сирот, вдов. Сирот и вдов. Мне как-то Бог говорит, сирот и вдов. Говорю, помни все, возьми список. А я говорю, как-то, по-моему, в Америке, а у нас нету. А Бог говорит, а вот та сестра. Да, я не думал. Я подхожу, извините, расскажите. А у меня муж умер. Говорю, да все это тогда внимание, уважение. Все, Бог говорит, помни сироты вдов. Помни сироты вдов. Но даже вот, э, <clears throat> вот служение замечаем а, больничным, что а, даже вот детки, обиды, те, которые были у человека, они несут последствия. Когда дух кто-то открывает, когда у человека было что-то в детстве, какая-то обида, там на родителей, на родных и близких людей, она да. тоже вот влияет. Ну да, это как зараза духовная. Зараза. Она открывает все же оно, даже когда взрослый. Человек об этом может не помнить. Человек, да? И он не может простить. И он говорит: я прощаю свою мать, а он и все, поняли? Все. Нужно быть не просто человеком. Не, он вообще не восхищает. Малой? Рот закрыл, он... Малой? Да не, ему лет под 50. А, ну да. Давай прощай свою мать. Ну, и все. Ну, написано, каждый содержится в узах греха своего. Это узы греха. Но ну, надо таких молиться за людей, помочь родить. А потом вырубиться вообще и все. Спячка. Вот так. Вот молиться, надо молиться, чтобы Бог дал благодать. Да. Потому что содержится в узах греха. Грех имеет право. Да. Я как самому греху учу. Не обижайся. Вижу, что он надулся. Вика, быстро прощай, кайся, все, не надо как в этом жить. Да. Да, надо не учиться, это же, потому что в семье, когда замуж выйдет, это ты, да, оно, оно характером потом становится, и люди очень обидчивым тяжело жить. Очень тяжело жить обидчивым. Хорошо. Итак, мы чуть поговорили, время бежит, поэтому надо будет отпустить всех, помиловать всех. Вот. Но вообще надо жить в милости. А это жить в любви, стараться. Но не, нельзя. Нельзя, потому что если ты вот один, сколько в аду было людей, и рассказы, само больше христиан в аду и за непрощение, за обиду. Почему? Суд без милости, не оказавший милость. Прости меня, как я прощаю вот мою жену, моего брата, мою тот, вот как я их прощаю, до гроба не прощу. <laughs> Вот так я тебя не прощу. Поэтому надо прощать, благословлять и исповедовать, и стоять в милости. Все почему вот мы наблюдаем служение, то, что обиды, они при прощении тянут за тобой инсульты, инфаркты в основном, сердечные болезни. Да, если ну, да. не ну, да. Ну, у многих. Не у, не у всех, но у многих. Да, я помню, я читал книжку «Как могучий ветер мыл тары». Там рассказ такой есть, что это один, который один из таких участников пробуждения – поехал в Америку там и молился за одну женщину с астмой, и она никак не могла исцелиться. И он говорит, Господи, в чем дело? И Бог ему показан какой-то псалом насчет непрощения. Он говорит, у тебя есть проблема, это непрощение. Она говорит, нет, я покаялся, всех простила, все. Говорит, а может где-то боли остались в сердце, знаешь, вот такие. Когда вспоминают, это больно, все. Она говорит, есть такое дело – я, мама умерла, и я стала сиротой, папа женился. И те дети что-то натворят, на меня свернут, кажется. И меня лупили незаслуженно. Я это их просила показывать, но внутри <clears throat> у меня боль осталась. И мне <clears throat> чисто водичку, пожалуйста. И говорит, боль осталась. И говорит, давай помолимся, отдадим Иисуса раны, чтобы Иисус исцелил эти раны. И когда, говорит, мы помолились, и она ушла. За исцеление не молились, она ушла. Утром, говорит, тебе какая-то женщина пришла там, где он жил. Он вышел, говорит, «Ну, а она говорит, слушай, астма исчезла. Так я так запомнил это. Но ну, есть вот эти раны такие. <clears throat> Спасибо. Крючки, которые, ну, которые, угу. Это рана. Да. Это рана, да. Хорошо. Ну что, давайте, может, мы сделаем так, это вот, раз так нам пошло. Давайте вспомним, жизнь жестокая на земле. И особо никто так нас не обижает, как близкие наши. Если, ой, там кто-то там встал и Пугачевой что-то случилось. Да, ой, ты какая, да. А тебе как-то так, ну, только на языке почесали люди, да и все. Но когда что-то с родственников каких-то, а ты что, как это, ну да расскажи, ну как это все может быть? Совсем, ну, когда же ближе родная. А когда с родным братом, сестрой, как, это она загуляла? Вай, уже все уже кричат. Но это еще не так, как твоя жена <laughs> или муж. Когда эти, знаешь, то тебе все. Я вижу у людей, как говорят, планка падает, и все, уже ум не работает, только кипят, кипят, кипят, кипят, уже начинает. Эмоции эмоции, все, ум не работает, эмоции. Почему? Потому что это самое близкое. И вот часто люди, которые самые близкие, ты их любишь сердцем. И если они обижают что-нибудь, они прямо в сердце лупят. И боль, есть сердечные боли. Поэтому мне говорят, а, так машут, но когда что-то вспоминаешь или что-то трогает эту рану, начинает человека бурлить, и надо просто прощать вспоминать какие-то эти вещи, которые если не вспоминаются, просто просить, помиловать и все. Очень, и, не, и не обращать внимания на эмоции. Я простил и все. У меня были такие вещи, раны такие глубокие, большие, но особенно после этого развода, что однажды была такая конференция, я уже пастором был, все и кто-то хорошенько проповедовал на конференции. И так доставал, ведь и рассказывал все, да? что я лежал, у меня тетрадь, ручка упала, упала, все так. Так тронула раны, которые были нанесены в сердце, что ручка выпала, у меня как это аж ну, у меня аж вырубило так всего. Я только последние силы, чтобы сидеть. Я пришел домой, так, пастор, служитель. Это, и я целую ночь кричал, внутри разведусь. <laughs> Представляете? на как это, это не я, я, я понимаю, что нет, а боль внутри кричит. Это вот нажали прямо в рану, вот так, тронули рану. Это, и мне пришлось, э, вот такие раны, особенно семейные, такие, они такие тяжелые, что мне проходили многие годы, даже в пастырском служении, и однажды я как-то молился, и раз чудо произошло. Я прохожу, а человек один говорит – пастор, а я видел какая-то рана ваша такая, такая она была глубокая, знаешь, как ножом-то. Она раз и затянулась. И мне Господь это утром сказал, спасибо тебе за подтверждение. И как-то легче стало. А то и ты как-то делаешь, а тебе внутри как-то такая боль. И надо, и, и как меня Бог учил. Ты просто волей. Некоторые вещи вот такие раны, ты говоришь, а оно тебе болит типа, ну, решил, оно болит. И если кто-то тебя обидел, Бог его будет судить. И на этой земле получит он урожай, и там Бог будет судить. И, но если ты не имеешь, прощаешь, Бог же не будет судить. Но Бог же милости, значит, если ты прощаешь, то Бог прощает это. И вот я, говорит, прими, вот если будет суд на, на небе. Сатана скажет вот этот человек Василия обидел, то натворил, то натворил ты прощаешь? Ты что скажешь? Ты, да-да-да, дайте ему вату даю. Что там, где поглубже, идти пожарче. Да? Это, ты же так не скажешь, ты скажешь, Господи, я помил, я прощаю, да. Вот и ходи, говорит. Даже если сейчас чувства нету такого, скажи, все, я принял решение. И на этой земле, и там. Я скажу, нет, я прощаю этого человека. Все. Он такой же помил, как и я. И ходи с этим прощением, и благословляй. И я ходил и потом отпускал. Понимаете, мы должны волей решить. Не на чувство решить, а волей решить. Это и, и благословит человека, и отпустит. Хорошо? Вот давайте помолимся. Год прошел, много людей, каких-то травм. Но знаете, самое э, часто тяжелее простить себя. <laughs> Это, это человек, вот часто люди в дискомфорте, Бог не судит, а люди судят. Адам, где ты? Сам себя судил, сам спрятал себя, в тюрьму построил там в кустах, и знаешь, я тебя в тюрьме. <laughs> Чего ты сидишь в тюрьме? Я тебе что-то сказал, Адам, где ты? Я тебя обличил, я тебе что-то сделал, я тебе что выгнал с рая. Давай поговорим, может покаяться. Нет, я не виноват, это Ева. А может ты пока, не, я, это змей, я не виноват. <laughs> Значит, пришлось, если покаялся, Бог оставил бы. Нет, не покаялись. Говорит, признай вину, ну скажи извини, каюсь и все. И вот люди э, сидят в тюрьме. Я не такая, и нету радости сердечной. И надо простить себя. Давайте с этого начнем. А то, что я не такая, я не такой, я не то, я не то, это, и это не дает контакта, общения с Богом, не дает сердечной радости. Почему? Ну Я не таков, я не таков. Слушайте, мы всегда будем не таковы, а Бог всегда будет лучше нас, правда? Так что, никогда не радоваться, что ли? Ну, а жить-то надо как-то. Ну, мы, Павел говорит, мы уверены, что имеем добрую совесть. Почему? Желаем вести себя честно. Если ты не любишь в сердце грех, а ты борешься с ним, даже если согрешаешь, есть некоторые грехи, которые мы победили, все, а есть некоторые вещи, с которыми мы боремся, характером, другими, и ну, если ты с этим не согласен, борешься, все. Ну, написано, если женщина кричала ее насиловала, она не виновата. Есть некоторые вещи по плоти, где-то что-то мы еще не можем где-то победить, где-то. Но если мы потом, Господи, прости, ты же знаешь, что я объявил войну этому, и я борюсь, все, молодец, герой, у тебя получится, давай, тот, я помогу, все, я с тобой, потому что ты, я с тобой против этого греха, почему? Потому что ты против этого греха. Надо бояться, написано, вспыльчивый человек может сделать глупость но человек нарочно, который делает, вот тот будет ненавистен. Но самое главное не соглашаться, понимаете? Это и не винить себя. Но. Хорошо. С чего начнем, Лида? С себя? Да, <laughs> В смысле, себя простим, да? Давайте простим себя, Господи. Это что, ну, Лида, ну если Бог нас простил, то что, мы святее Бога? А я не прощу. Бог простил, а я еще подумаю, <laughs> простить себя или не простить. Или как-то. Это, да, надо, <laughs> надо простить себя. И помиловать. Помиловать себя. Сказать, Господи, хорошо, что я живу Твоей милостью, Твоим прощением. И мы делаем... Да, давайте я вам для этого почитаю стих. Иеремия, кажется, 4.8. Ну, сейчас я люблю, это, меня этот стих спасал, когда было тяжело. И время 8.4, кажется. Да, 8.4. Скажи им, так говорит Господь, разве упав не встают? И совратившись с дороги не возвращается? Для чего этот народ Иерусалим находится в упорном отступничестве. Почему? Что в отступничество? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Вот, ну, скажите, ну упали, так согрешили. Так. Ну, да, конец мне. Все равно уже я на, на, совершил и сидят в кустах. Ну, слушай, что случилось? Беги к Богу. Раз, раз упал, вы ну, видели, что человек упал, лежит, что лежишь полчаса? Да упал, как же на ровном месте там <laughs> грохнулся, ну что такое, что я такой глупый, зачем это сделал, что я не умею. Или, или зашел не туда, ты что тут стоишь, да не туда пошел. Ну, вы, вы же таких глупых не видели. Бегом повернулся, чтобы не терять время, давай, спросил людей, бегом бежишь туда, когда тебе надо. А здесь люди отступили, почему? Упали, и сатана говорит, ты уже не такой, а держится обмана. Ты не такой, у тебя не получится. А это что ж такое? Ну сколько раз? Вот ты помнишь сколько раз? Я тебе напомню. Ну вот такой. И клюет, а рану копает, рану копает. Слушай, оставляй заднее, простираться вперед. Давайте скажем, оставляй заднее. Простираемся вперед. Все, надо уметь заднее оставлять. Ну, вы когда-нибудь краску запачкали, что вы сидите, размазываете эту краску, досмотрите, ну как же там или какую-то грязь. Быстро омыли и пошли дальше. Вы на это не теряете время. Говорит, ну посмотрим, что вы это, обмана держите, какие обманы, то, что сон обманывает. Адам, сидит в кустах, это вот сейчас Бог тебе даст. Ну как ты такой, ну, а ты такой, ты такой. И вот, и, и вот качает ему, а тот сидит и в кустах и мучится. А Бог в голове у него нету. Он думает, как спасти. Не держитесь обмана, давайте простим себя, простим людей. И потом еще помилуем помолимся, молитва ходатайства, как Даниил говорит, прости нас, благослови наши семьи, наш народ. Это... Хорошо? Отец Небесный, если бы ты начал обличать нас, мы рассыпались как, моль, как одежда от моли. Но ты добр, ты милостив, ты покрыл грехи наши, ты отпустил беззаконие наши, ты одел нас в одежды праведности, и ты поклялся не упрекать нас. Но все равно, Господи, участь потыкаемся, участь мы, не всегда у нас получается. Нам неприятно, потому что мы любим Тебя. Потому что мы не хотим так поступать. И у нас не все получается. Поэтому мы приходим к Тебе и говорим, Господи, прости нас. Первым мы прощаем себя. Мы прощаем всех врагов, мы прощаем всех обидчиков, мы прощаем всех родных наших, близких наших. Господи, благословляем их, милые. И, Господи, ну, мы помиловали, и Ты помилуй. Мы благословляем, и Ты их благослови. Чтобы зло уменьшилось, Боже, чтобы они покаялись. А нас, Господи, исцели наши раны. Положи на сердце пластырь. Перевяжи нас, Господи верни нам радость спасения, верни радость дерзновения, верни радость общения, верни радость любви, Господи, верни Царство Божие внутри, в силе. Убери всякие нога, чтобы наш светильник весело горел. Господи, аминь. Укрепи наш шаг, дай дерзновение. Мы хотим в этом году оставить эти все вещи, чтобы у нас никаких узлов не было. И прощение – это первое. Мы всех прощаем, мы милые. И мы, Господи, прощаем наших родных, прощаем близких, прощаем нашу страну, особенно наше правительство. Господи, расширяем сердце, прости, дай им покаяние, Господи. Во имя Иисуса мы их благословляем. И да будет мир в нашей стране. Аминь. Оставляя заднее, простираемся вперед. Не оставляйте эти ранки, не оставляйте эти боли, все это прощайте, благословляйте, потому что они потом, видите, как того астма, того то. Но оно потом это вспоминаешь, ну неприятно, вспоминаешь неприятно. Старайтесь а, благословлять, благословлять до тех пор, пока ну, что то легко, значит, вот, уже легко, уже не болит, а ты легко благословляешь, чтобы была, чтобы была свобода. А? Зарядную? Угу. А? Думаю, где-то есть. Аминь. Все в порядке. Да, слава Богу. Хорошо, давайте еще мы одно разберем тему сегодня. Последняя среда. Разберем тему о благодарности. Благодарность? Да. Благодарность. Да, благодарность. Псалом 49. Псалом 49. 49, 14-15 стихи. Но там выше говорит, если бы я хотел там кушать, я тебе пришел бы. Что-то, у меня все овцы, все мое творение, так? А что Бог говорит? Я не ем мясо. Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты, что обещал. То есть будь верным человеком. И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. И 23 стих кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье. Итак, Бог говорит, отдайте хвалу мне. Отдайте хвалу. Еще один стишок прочитаем. Матфея. Матфея, 5 глава. Матфея 5 глава, 45 стих. «Да будете сынам Отца вашего Небесного, и Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и на неправедных». Это место, так? И еще сейчас одно место найду, мне нравится. Сейчас только помоги мне, Господь. 1 Коринфянам 4 глава 7 стих. И вот что отличает тебя, Бог спрашивает. Что ты имеешь, чего не получил бы? А если получил, то хвалится, как будто не получил. Скажите, что мы имеем, что мы не получили? Нос у тебя от кого? Глаза от кого? Уши от кого? Тело от кого? Жизнь от кого? Спасение от кого? Если даже дар какой-то есть, от кого? От Бога. Что ты имеешь, чего не получил? все. Так а что ты хвалишься такой, как будто ты крутой? Это, это не больше. Это все от Бога, правда? Это Он посылает воздух злым, и добрым, и в солнце, и все, и времена добрые, и дожди для нашего наслаждения, в Деяниях написано, так? Это Он посылает все. Значит, а что же от нас требуется? Он не требует зарплаты, не требует ничего. Он говорит, воздай мне хвалу. Мы платим десятины. Кому эти десятины? Он говорит, я пью кровь волов, это самое, и я, это, мне нужны это, нет, говорит, деньги кому? Я на небе, ваши гривны мне не нужны. Кому? Вы даете десятину, кому-то десятина идет, кто зал пользуется, я или вы? Кто аппаратурой пользуется? Кто вот офисом пользуется? Кто камеры вот это купил? Это для кого? Для вас. Это я вам помогаю, <laughs> чтобы вы были мудрые, чтобы вы были разумные, чтобы вы жили, чтобы вы имели проповедь, имели заботу, имели детское, имели все, что вот кондиционеры стоят, мебель стоит, но аппаратура стоит, а? Да, имели заботу. Это для вас все. Также, поэтому это все для вас. Поэтому, э, поэтому что ты, ну короче, все от Бога, забота о нас. Так? И поэтому и что от нас требуется? Это понять, что вот первое, что понять, что от Него все, что мы им живем, двигаемся, существуем. Аминь. И понимать, что Он источник, что это Он. Почитать Его как именно как Бога. Вот это мы эту точку, что мы знаем, мы поем песни прославления, но это должно быть что-то такое серьезное, сознательное. Давайте мы сейчас разберем Даниила, почитаем возьмем пример, разберем Даниила, 4 глава, Даниил, 4 глава, 26 и 30 стих. Был такой царь очень большой, Навуходоносор. Но у него там было и висящие сады, и город построен. Ну, короче, подвесные, что такое у него только не было но очень такой знаменитый был. И вот смотрите, по прошествии 12 месяцев рассказывал по царским чертогам, ну, царь рассказывал в Вавилоне. Царь сказал, это ли, это четвертая глава Даниила, с 26 да. Царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я, в дом царства силою моею, могу, моего могущества, в славу моего величия. Вы видите как? Получается величие, да? Смотрите. И так он говорит, я это все построил, я это все сделал. Это я. Но послушайте дальше. И еще речь сия была в устах царя, как была, был с неба глаз тебе говорит царь Навуходоносор, царство твое отнимается от тебя. Так, и отлучит тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будет кормить тебя, как вала, и семь времен пройдут над тобою, доколе не познаешь, что Всевышний владычествует над царствами человеческими и дает его кому хочет. Понятно? То, что мы сегодня живем в Украине, а не в Африке, то, что мы, например, черные, а не, не, не белые, а черные, это что, от нас зависит, что ли? Это, это, не, это что мы, э, э, что не в Африке, там где-то бедствие, я никакой нацию не унижаю. Но я знаю, что миллиарды людей где-то живут на доллар в месяц. В день, в день. день. день. Это, ну, представь, статистика показывает. А мы сегодня все имеем. Это же, это не просто милость. Вот мы жили мы с семьей, что одна, жили мы в Африке, жили мы или, или там где-то еще, или тоже в Корее, что ну, не виноват. Я в последнее время, я сильно как-то до Бога приступаю и молюсь за Северную Корею. Вот одна нация, один народ, пополам поделено. Одни живут как скот, понимаете, ну, не знаю, как в загоне, так? А, а другие процветают. И смотрите, один народ. Не то, что тот народ проклятый такой, а тот нет. Это все зависит, какой дух господствует. Под чьим влиянием. Аминь. И та половина, она ничем не лучше. Просто на теме милость, а на теме э, ужас какой-то. Я молюсь, Господи, это же один народ. Это же не скажешь, что те хорошие, те плохие. Это одна, один народ. А вот такое. И вот забрали у него царство. Тотчас исполнилось слово над Навуходоносором, и отлучил его, он был отлучен от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росой небесной, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него были, как у птицы. Вы слышите? Оказывается, это я такой крутой. Оказывается, я все построил. Это я, я, славу мою. А оказывается, это Бог тебе дал разум свой. Бог дал тебе дух свой. Дал тебе жизнь свою. Дал тебе честь быть разумом. Это дал царство. А ты не понял, что это милость. Ты не понял, что это благость. Что что-то тебя отличает, человек чего ты не получил бы. Оказывается, ты, ты от Бога получил и разум, и мудрость, все это строить, всю эту красоту сделать. И ты вместо того, что, Господи, какой я счастливый человек, так? что и это не оценить, что это от Бога. И когда потерял, значит, все. Тогда что-то что -то с ним совершилось. По окончании этих семи времен, лет, я думаю, по окончании же тех дней, я, на Навуходоносор, возвел очи к небу, знает куда, и разум мой возвратился ко мне. А оказывается, Бог за это подарок разум, И благословил я Всевышнего, восхвалил, и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, которое царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и в живущих на земле. И нет никого, кто бы мог бы противостать руке его и сказать, что ты делаешь? Аминь. В то время возвратилось ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратилось мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники и вельможи, и я восстановлен в царстве мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я на Навуходоносор славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, который все делает, все дела истины и пути праведные, и который силен смирять ходящих горд. Скажите, зачем мне терять здоровье, чтобы потом понять, что это был подарок? Зачем мне терять семью, терять что-нибудь такое, чтобы потом понять, что это было, что это надо было благодарить и ценить, славить Бога за это. Улавливаете? Когда он оценил это? Когда все потерял. И это мило, что Бог его еще наказал и вернул. А многие уходят в наркотики, уходят в алкоголь, уходят, ну, какой-то, ну, опускается и туда не возвращается. О чем мы, о чем э, мы говорим? Но ну, о чем смысл? Что надо осознать, что то, что тебя отличает Навуходоносор, чего ты не получил. А если ты ничего своего не имеешь, а все получил, чего славу себе прописываешь и нос задираешь? Благодари Бога. Закон такой – что когда мы это ценим и воздаем славу Богу, то евреям, то есть это Исаия 4 глава, написано, над всем чтимым будет покров. За что ты благодаришь Бога, воздаешь славу Богу, на то приходит покров. А на что, а на что ты говоришь я, я, я, я крутой, то отнимается от тебя, и ты начинаешь ценить это. Но это если дойдет еще. Да, если восстановится, но но евреи не поняли, что Бог дал им милость в пустыне, и умерли, и не, не поняли. А те, которые оценили, что Господь мы были рабами, и Бог нас учит и сделать царями, те, которые оценили милость, они, подня... они вошли, новое поколение и Халев Иисус Навин. А те, которые не оценили милости Божьей и роптали, возмущались, они все пали. Давайте напомню этот стих. Это Исаия, 4 глава. 5 стих. 4-5. «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона, и над собранием ее облаком, и дым во время ну-, дня, и блистание пылающего огня во время ночи. Ибо над всем чтимым будет покров». Да? Значит, над чем покров приходит? Над всем чтимым. Над всем чтимым. То есть там, где почитает Бога, за что славит Бога, туда что приходит народ? Покров. Навуходоносор был под покровом, но он не, не почтил Бога. Покров забран, разум забран. И что, и что произошло? Скотская жизнь. Да. И когда он прославил Бога потом, величие еще э, это возвеличилось. Так? Да, смотрите, вот Э, смотрите, а давайте посмотрим Иова. Иов все потерял, но за все почитал Бога. Бог ему вернул? Вдвое. А почему вернул? Потому что он славил Бога за все. Улавливаете? Но это нужно получить по откровение. Ну вот получаем. Нет, нет, ну, я, я <laughs> Это надо... Когда ты теряешь реальное, зря, что ты робишь на Бога. Бог, почему? Почему ты это допускаешь? Ну как да. такое? Надо, у Бога ничего не выбывает. И если ты в Боге, у тебя не выбудет. А за поношение двойная честь. И Бог вернет из за саранчу, и за гусеницу. У Бога ничего не выбывает. Единственное, что ты можешь сам ропотом отдать это дьяволу. Вот, если ты почитаешь Бога, славишь Бога, обязательно будет покров. Обязательно ну, Бог. Бог Авраама Исаака, Бог живых, а не мертвых. Бог, да, да, за все благодарю Богу. Бог. Поэтому вот о чем мы говорим, что э, а, надо осознавать, что если Бог не даст ограды, то даже то, что твое, у тебя есть, оно потеряется. А если ты чтишь Бога, славишь Бога, Бог говорит, вот чем мы первое начали? Воздай славу Богу, и все. Почему? Потому что он достоин славы. Он, это же он пахал, он посылает дождь, слышишь, добрый, он содержит, он это солнце крутит, так, греет нас, питает, заботится о нас. А что надо ему? Говорит, отцу воздайте славу отцу, все. И тогда будет покров. Аминь. Да. Давайте еще откроем Луки 17 главу. Луки 17 главу. Самое главное не просто петь песни – а осознавать. Осо, ну, бизнес с осознанием, что я понимаю, что я пою. Я понимаю, ну, что мои слова, они сначала выскакивают в мое сердце, я понимаю, благодарю, а, а слова догоняют. Чтоб сердце бежало впереди э, это, наших слов. Хорошо. Луки 17 глава, с 12 по 19 стихи. Давайте мы что-то почитать. Да, 12 по 19. И когда входил он в одно Да, громче. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал, пойдите, покажитесь священникам. И когда они что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего и на племенника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Аминь. Я очень люблю это место. Это мне Бог дал это откровение. У нас там, в Америке праздник Thanksgiving, День Благодарения. Так. Слава Богу, у нас тоже это праздновали. День Благодарения. И дал мне Бог это откровение. Что значит славить Бога, чтобы быть благодарным? Давайте нарисуем картину. Вот написано, кто вникнет, рассуждает и вникнет в закон совершенный, тот будет действовать. Написано, кто уразумел. Не просто так а уразумел, то есть как оно делается, в чем смысл, тот принесет плод. Давайте возьмем 10 прокаженных, 10 судей. Ну, представьте, 10 судей. Кто-то собрался жениться, так, невеста, все. И пятнышко появилось. Показали священнику раз-два, и потом на третий выгнали за город. За стан выгнали. У кого-то был бизнес, жена, дети, все, процветал, все. Появилось пятнышко, Два-три раза показали священнику и застан. Жена, дети, все осталось. Но третий, представьте, кто-то начальник, проказанный на всех смотрит. И имел положение, имел все. Раз и туда улетел. Кто-то еще, ну вот представьте, 10, в кого-то виноградники были, в кого-то то было, в кого-то только женился, может быть, то у кого-то дети, у кого-то нужда, у кого-то там, ну, кто-то стройку начал, и все и пятнышко, и они все потеряли. И ты ни ванны, ни, ни душа тебе, ни это, ни печки, ничего, ни крова. Ты там, ну, и, и надежды, самое главное, никакой. И никакой. И вот они слышали, что Иисус исцеляет. И когда они кричали, это не смешалось. Помилуй, ну, просили у Бога, Иисус взял их и сказал, покажите священнику. И когда они шли, они очистились. И смотрите, и все, но давайте разберем, вот девять пробежали. Скажите, как вы думаете, они рассказали, что это Иисус их исцелил? Они же говорили, это Иисус, они исповедовали, это Иисус. И все рассказывали, Иисус исцелил, про... О, какой Иисус, от проказа исцелил. И все рассказывали. проходили, жен обнимали, целовали, тот невесте побежал, слава Богу, замуж не вышла. Тот, тут как бизнес, тут давай дом достраивать. Ну представь себе, ну 10 человек, ну вот кто-то. Негативно люди, да. получили исцеление. Да. да, смотрите, и все, все славили Бога, все благодарили Бога. Все благодарили Бога. Но, смотрите, один человек, так, он говорит, слушай, слушай, однажды я, у меня тоже жена есть. И, конечно, хочется бежать к ней, если ты пару лет посидел где-то там. Это, у меня дети, конечно, хочется обнимать, целовать. Конечно, в бане хочется с вениками. Конечно, покушать хочется. Конечно, кровать меня ждет кров, конечно, печка, ну, ну красота, чтобы отдохнуть, поспать. Конечно, там же семья нуждается, то забор, рассказали, там валится, где-то там то надо. Конечно, все надо делать. Конечно, душа кипит, папа, мама, все ждут меня, все будут. Конечно, куда душа рвется? К этим ценностям. Улавливаете? И он, но он слушает. Он говорит так. Это все ценно. Но я это все имел и появилось одно пятнышко. И я все это потерял. Но есть такое ценность одна, что которая меня избавила от этой проказы. И вот у меня есть куча ценностей. И куда я побегу? Слушай, мне нужен этот Иисус. Это нечестно будет, это несправедливо. Что вот то все счастье, я приду и накормлю свою душу, их согрею. Я думаю, что больше всего достоин это Иисус, чтобы я пришел Ему с этой радостью поделился. Я первый Ему изолю сердце, душу, да? И мне нужен этот Иисус. Я хочу иметь такого Бога, поклоняться этому Богу больше моей жены, больше моих детей, больше бани, больше здоровья, больше общества, больше кровати, больше всего. Я переступаю это все. Я это буду наслаждаться. Я не буду это делать, пока не воздам тому, кто достоин славы. Я понял, что это от него у меня было здоровье. От него у меня была жена, от него дети, от него кровать была, от него кастрюля, от него столы полные, так? от него дом, это от него было. И враг меня украл. Он мне вернул это и я хочу ее почтить, не просто там рассказывать, почитать. Нет, я хочу почтить ее как источник жизни, как покров мой, как защиту. Вы понимаете? Потому что все славили Бога. Все, которые пошли, они рассказывали, что это Иисус исцелил. Но они не почтили как Бога. В Библии написано, что люди, давайте почитаем еще одно, Римлян Ремлин. Пастор, может быть, я ошибаюсь, вот сейчас я ну, получу какое-то ну, откровение через два. Но почему, ну, только, ну, когда служим людям, там, ну, в любом месте, хоть в больницах, хоть где, вот а, мало людей приходит к Богу, очень мало, не имеет ценностей. Да, не открыто. Да, давайте мы тему эту, ну, разберем эту тему. Римлянам первая глава. Э, так, но как они, познав Бога, не прославили как Бога и не возблагодарили, но осуетили в своих, помрачилось несмысленное сердце их и, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам четвероногим, пресмыкающимся – то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. И они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. И так познали Бога, но не прославили как Бога. И что тогда посуетились? И в чем эта суета? Они пошли поклоняться творению, почитать творение вместо Творца. Давайте вернемся опять в притчу. В притчу. Скажите, от проказы кто мог исцелить? Никто. Практически их медленный гроб ждал. И никакого будущего. Смотри, и что, и что Бог им? Бог их вернул в жизнь. Но, но кого они пошли почитать? Творение, жена творения, дети творения – все творение, но не Творца пошли. Не проставили как Бога. Вот о чем, о чем, смотрите, я хотел бы, чтобы мы сегодня достучали, как бы, чтобы Дух Святой достучался, что надо вот так, ты вечером встаешь, руки есть, это дар, ноги есть, это дар, глаза есть, это дар. Вот, вы смотрите, вот это в Харькове, стояли люди на остановке, бубух, девушка, шесть человек нету. Ну чем? Ну ты стоял, правил не нарушал а нет. Сколько таких э, это самое ездит э, крутых? Да. Конечно. Полно. Но это же не от тебя зависит многие вещи. А то, что мы имеем, живы, здоровы, это милость, это благость. Сколько я летаю, сколько ну, я помню, обкатал, я не знаю сколько. Объездил. Это милость. И даже такие крутые, что целенаправленно на тебя идет. Я, кстати, у меня тоже было. Я вот вчера с таким столкнулся. Джипом еле он, или я направо, он направо, я направо. Ну, разминули, слава богу. Да это милость. Это милость, Я им показываю переход вот в конце. Это, это милость. И смотрите, они по, увидели Бога, но не представили, как Бога. Вы помните, кто такой Бог? Вот я все время говорю. От Него также. И чем? Им. И, вас, и что от Нему? Слава, воздай славу Богу. Все, мы им живем, движемся, существуем. Вот что надо, надо осознавать еще и, и не жить от, так просто самостоятельно, а открыться, еще больше от Него брать и больше славить. Чем больше прославится Отец, если мы много принесем плода. То есть, чем больше будем брать, лучше будем жить, лучше будем благословены, лучше проповедовать, лучше это и денег больше, и все, и здоровья больше. Тогда больше славы. Только главное воздавать славу. И когда ты воздаешь славу Богу, Бог еще больше дает тебе, чтобы ты еще больше принес славу. Аминь. Понимаете? Вот почему я все время это хором и церковью повторяем. От него, им и к нему. И надо это первое ценить второе пользоваться. Ну, мы уже автоматически пользуемся. Надо осознать и еще больше расширять веру в любовь Божию, пользоваться благодатью, не только солнцем и луной и всем, а всем пользоваться. И духовным, и верой, и любовью, и терпением, и дарами, и премудростью, и всеми духом, но всем пользоваться и приносить славу Богу. Итак, когда мы почитаем как Бога, что значит как Бога? Что это все от Него – и все это им. И что, что тебе Павел говорит, отличать, что ты не получил бы? Это все от него. Значит, пользуйся и благодари Бога. И когда ты славишь Бога, тогда над всем чтимым приходит покров. А когда ты от Бога что-то получил и побежал, гроши, гроши, гроши, гроши, Богу ничего, так? Но, написано, чти Господа, получил зарплату, отщипни. И первое, почти Бога. Тогда над всеми остальными деньгами приходит покров. Понимаешь? Тогда покров. Приходит покров, это на твои брюки, на твои то, на все, на все покров. Как-то один, я когда показывался, один пастор там говорит, я купил носки, слава Богу, купил штаны, все Богу посвящаю, то-то все Богу. Я тут что, ненормальный какой-то. <laughs> Почему тут Бог носки, почему тут Бог это самое рассказывал, почему тут Бог это самое. И я ну, сказал, знаете, как только ты сказал, сразу же Бог тебя учит. Мы с женой собирали, собирали деньги, да, знаешь, как молодожены, и купили мне костюм. И что вы думаете? <laughs> Я как раз вот тут на ноге впереди цепанул его, так он такой полоску, так, где-то раз и оторвал такой, знаешь, уголочек. Все. И что? И, и что, знаете, кого я первый вспомнил? <laughs> Того пастора, который за все славу, за носки, за брюки, за все. Я, Господи, я понял. Я помню, на Константиновской была художественная штопка. Так? Я пошел, говорю, слушайте, вы что-то можете сделать? И они мне художественную штопку сделали. Так. Я так, ну, уже так, ну, так посмотрит, то видно, но сделали так, чтобы незаметно. И, и я с тех пор, вот машину, пришла машина, я посвящаю, Господи, твой водитель. Что-нибудь царапну, прости, я плохо за твою машину ухаживал. Все. Я отдаю Богу, все. И это вот нисколько ни разу не воровали я напомню, ну, надо было срочно это, на Кавказ на две недели. Я свой «Жигули» ну, бросил на, в аэропорту, поехал, две недели был, приезжаю, о, стоит, еще завелась. Сзади проволока была закручена такая. И все, я доверяю Богу, знаешь, как это твоя машина, это твоя машина, от тебя, тобой она хранима и тобой есть. Итак, надо славить как Бога, то есть Господи, я прохожу, Боже, я осознаю, что все это от Тебя. Все от Тебя. И я осознаю, все от Тебя. Я не хочу быть на Навуходоносором. Это я. Вот мне жена говорит, я тот, кто сделал мебель, там еще до дома сделал. Господи, это ты дал руки здоровые. Сколько там люди падают с табуреткой, ломают ноги. На а да, на ровном месте. А я лазил там где-то, что-то делал. Боже, я, знаете, я когда вспоминаю, вот у меня такая была ну, типа, глупость, не глупость, не знаю Короче, едем мы с дочерью по Борисовской трассе, э, Лиля, Наташа с детьми, внуками, и мы едем по Борисовской трассе. И едем, смотрим, человек лежит на этом самом, на, и нога уже, и люди едут, и нога уже так объехали, что кость уже торчит. Представьте себе, мясо объехали. И я как посмотрел, и вечер, ночь. Я остановил машину, включил аварийки, а сам что, говорю, звоните, а что что-то не будет, только как раз Америк, в Америку в гости приехал, так? И не, не, не знаю, как это тут звоню, кто, кто какой было 01, типа 101, и как говорю, дети, звоните, все. И я стою, эти, выражайте, эти траки на меня прут, так? А я машу в ночь, и я, они жук возле меня, жук возле меня, а сзади еще возле меня, так? Э, четверо внуков, так? И две дочери. И я стою, и я думаю, Господи, ну как я, ну она а отъеду, ну как это, чего все расквасят, вдруг он там живой, понимаешь, ну как это так, это, я не могу, ну как я священник проеду, знаешь, мимо того. И я стою 10 минут, 15, и эти фуры прут, машины прут, и я ночью стою, слушаю, я думаю, «Ну что делаю, Боже, спаси душу мою, так. И я просто машу вот так, да, и они разъезжаются, они разъезжаются. А милиция наша едет, приехала потом что-то. Знак поста к нему даже не подходит. Я потом смотрел, что ну, или то, то, что воздух выходит, еще, я не знаю, посмотрел, это кость торчит, нога. Представляете, машина бежает, уезжает, и никто не остановится. Это такой ужас был. Я как вспоминаю, у меня мурашка, думаю, все, я думаю, надо было делать, не надо было делать. Я, я бы, наверное, сейчас бы так не делал. Как в притче было, пришел, иудей прошел, да. прошел вас. Да, ну представь, но ну, это же, ты, ну, это же смерть. Это рискованно очень. Это смерть. Ты же вот ты стоишь, это же ночь, и машины прут. Это, и я стою, говорю, Господи, спаси такую душу. Вот так маха, встал перед ним маха, а сзади еще дети. Я думаю, боже, ну я не имел права им, и там аварийки включил. Я скажу, что я вот когда ездил на фуре, каждый рейс у меня был по-любому один тур. По-любому. Вот, Где-то видел, да? Да, вот каждый, вот выезжал, вот а, рейс а смотрит только венков вокруг. Это, да. Это что-то страшное. Люди, и я думаю, Господи, то, что я сегодня живой, мои внуки живые, на трассе. Это, все. это милость, я говорю, Боже, моя жизнь принадлежит тебе сто раз. И, и надо осознавать это все. Аминь. За каждый даже человек думает, каждую мелочь даже надо благодарить да. Бога. Да, жирность... Э, э, э, да. хлеба, да. И потом так, бух, так, Давай раздавать хлеб. Начал раздавать. Да. Слава Богу. Не мелочные вот эти вещи. Даже увидел там яблони посадил, слава Богу, урожая свой. всех помергался, у тебя все цветет. Да. Вы помните, как этот э, Ирод не воздал славу Богу? Черви съели. Да. да. Бог достоин славы, и слава Ему принадлежит. Поэтому, ну что, какой мы вывод сделаем в сегодняшней теме? Славим Бога. Славим Бога. Значит, ну, именно как Бога. Видите, если не послали как Бога, то есть люди, те, которые девять прокаженных, они же рассказывали, как Иисус. Ну они славили Его, но не как Бога. То есть, кто такой Бог? Это от Него все. И, и во славу Его, воздай славу Его. И когда ты воздаешь славу, то согласно Исаия 4.5, над всем чьими приходит покров. И вот этому прокаженному говорит, вера твоя спасла тебя. Тех исцелила вера, а тебя спасла он больше это тебе не придет. Если я твой Бог, и ты почил меня покровно тобой, на твоем доме. У тебя есть Бог, который защитит от этой проказы, спасет. Ты почил Бога, ты приобрел Бога, ты приобрел Спасителя, ты приобрел друга, ты приобрел Целителя. Ты почему? Потому что ты почтил меня как Бога. Не просто рассказывал где-то, а ты пришел к источнику, поклонился источнику. И этот источник накрыл тебя, покрыл и благословил. Поэтому не просто прославлять Бога, а приходить к Богу, как, будто, как вот Моисей говорит, Господи, если ты не пойдешь, то не выводи. Нету будущего без тебя. Я, про, я пробовал уже, как принц <laughs> пробовал что-то. Это бесполезно все. Или ты, или ничего. Поэтому она так славить Бога, приходи, сказать, Господи, если не Ты, все, конец. Я на себя не надеюсь. Аминь. И помните, как Петр, если все отрекутся, то не я. Кто такой Бог? От Него и, и к Нему. А Петр говорит, Бог, я тоже Бог крутой. Покажу тебе. Нет, а вот в смирение Боже, от Тебя благодать Павел говорит, силою твоею соблюдаем мы ко спасению через веру. Через веру силы твои соблюдаем мы ко спасению. И говорит, и соблюдет меня Господь, и сохранит меня, и представит непорочным. Себе ни одного процента. Аминь. Хорошо, я думаю, что мы еще эту пятницу будем молиться на эту тему. И будем благодарить Бога за это. И я хотел бы, чтобы мы сегодня прославили Бога как Бога как исток, тот, который питает наши глаза, тот, который питает наши составы, тот, который дает нам и секрецию в желудок, и поджелудочную, и все. Может, как мы называем, пастор, что-то там, здоровье там, то-то, то-то, ой, там, так же. Видишь, как это, все, надо милости просить у Бога. И быть благодарным за все за то, что <laughs> пришел так работает и просить милости, чтобы лучше работал, и беречь здоровье потому что все от Него. Аминь. Итак, я еще раз хочу подчеркнуть, это осознание. Вот Моисей, он осознавал свою зависимость от Бога. Говорит, если ты не пойдешь, то я не пойду. Вот Давид говорил, Господи, он так смирел, говорит, я как овца. Ты что, ты же царь, ты кручо, у тебя войска, у тебя... Нет, овца живет среди волков, среди медведей, среди шакалов, среди львов среди воров других. Пойдут какое-то племя, помните, все время забирали. Пришли филистимляне, почистили. Поэтому, говорит, и все, но я защищал, пастор, от, ави, это, от волков, от льва, от этого всего. А я, говорит, живу вокруг, вот тут вокруг сирияне, вот тут египтяне, там эфиопляне. Короче, вокруг, что мы, Израиль маленький? Мы воробей среди них. И поэтому я смиряю себя как овца, которая зависит по, она не может себя защитить. Она зависит только от Бога. И вот такие люди, которые, казалось бы, великие, но когда они встречались еще с большими препятствиями, они еще больше себя смиряли. Потому что тебя еще где-то, может, тебя там какого-то там виноградарь еще оставить, чтобы ты вино делал. А с царями разбираются по-серьезному. Аминь. Поэтому, когда мы славим Бога, написано, что приготовь себя, когда ты идешь в Дом Божий. Когда мы славим Бога, осознавайте, рассуждайте. И когда славите Бога, просто говорите, Господи, я осознаю. Причем, вот приходите на прославление, говорите, я осознаю. То, что я здесь сижу, слушаю Слово Божие, это милость, а не в пивбаре или где-то. Это милость, это благодать Твоя соблюдает меня. Аминь то, что мы ну, имеем какую-то благо... Но, но все на благо то, что я здоровый, хожу на ногах, это благодать. И, благо... и будем благодарить. И когда мы благодарим Бога, э, тогда еще более приходится ну, благодать. Приходили к Иисусу ну, апостолы, они имели какую-то веру, что-то исцеляли. Это, и говорят, умножь нас веру, чтобы еще больше ну, что-то творили. А Иисус им ничего не сказал. Он им сказал а такую рассказ сказал. Скажи, Петр, скажите, э, что если человек работал на поле, приходит раб, и говорит, что им думаешь, хозяин сказал, о, ты работал, давай садись, кушай. Говорит, нет, приготовил мне, накорми меня и так дальше. Это, а, а потом сам кушай. И говорит, так и вы. Когда вы что-то сделаете так, что Бог поручит или какой-то Бог дает делать побуждение. Что то есть вера, она вызывает хотение и действие. И когда что-то, вера, она содействует делам. И когда Бог тебя побуждает, ты что-то сделаешь, так? Воздай славу Богу. Скажи, я раб ничего не стоящий, а ты меня взял и употребил в дело. Господи, какая честь? Нету высшей чести, чем служить Богу. Почему все рвутся туда, к президенту, и туда, ну, к царю служить и все? Почему рвутся в депутаты, почему рвутся поближе туда? Почему? Потому что там это привилегия. И если Бог тебя побудил, что-то употребил, скажи, Господи, разлей собой, скажи, слава тебе, я раб ничего не стоящий. И всю славу сдаю тебе. И если ты принес плод хвалы, то всякую ветвь, которая приносит плод, Бог очищает, чтобы еще больше принесла плода. Если ты воздал славу Богу, а Дух Святой ищет все, я такой, я такой, и кто-то прославляет Христа, Дух Святой приходит и говорит, ты мой человек, я тебя еще больше очищу, освящу. Мне нужны люди, которым я пришел прославить Иисуса, а я только через людей могу прославить. Ты мой человек. И вот тогда умножает веру, умножает благодать. О, это мой оградает. Это я через этого человека хвалу творю на земле. Аминь. Аминь. Поэтому мы говорили о милосердии, это очень важно, потому что мы все спотыкаемся, и, и мы все нуждаемся в милости, и люди нуждаются в милости. Это первое наше служение. А вот второе такое важное, что мы в конце, это воздать хвалу. За каждую гривну, за каждую копейку, за хлеб, за воду, за здоровье, за родных, за близких, за прошлое, за настоящее и будущее. Аминь. Народ, аминь. Слава Богу. Видите, как важно рассуждать о Слове Божьем, правда? И смотрите, вот те вещи, которые я повторяю, что значит, вот мы чуть-чуть сегодня разобрали, что они не прославили как Бога. А когда мы все время понимаем, что от Него, что такое Бог, от Него и к Нему, значит, как прославить Бога, это прославить того, от которого все. Да. И мы видим, что на выходе Навуходоносор – когда Бог забрал, тогда оказывается, я понял, от кого это все. Это он, кого хочет, возвышает, кого хочет, унижает. Это он дает царство, а остальные ничего не значат. Если ты имеешь какую-то милость, что ты хвалишь, как будто не получил? Что ты имеешь? А если получил, кому слава? И хочешь, чтобы это продлилось, чти Бога, тогда будет покров. Вот Иова прославил Бога, вдвойне все произошло. И наш Бог сказал, у нашего Бога ничего не бывает. Да, сказал, у нашего Бога ничего не бывает. Ничего, ну так скромненько, но слава Богу. Ничего не бывает, так? Э, ничего, потому что за поношение двойная честь, если мы в Боге. За унижение возвышение. За, за то, что саранча, гусеница, черви, все Бог говорит воздаст. Все воздаст, за воровство в семеро. Он воздаст. Поэтому главное это почитать нашего Бога. Главное, что там, чтобы там, где у тебя украли, там должна быть слава. Там, где у тебя что-то происходит, там должна быть слава. слава. Аминь. Ну что, конец года. Есть у нас за что благодарить. Люди с руками, с ногами, с глазами. Сидите в чудесном офисе, в тепле. Развиваемся. <laughs> Да. Да, слава Богу. Да, второй зал сделали. Слава Богу, да. Приятный зал. Что-то как-то. Что молодежку надо запустить. Хорошо. Давайте склоним голову. Вспомним на Навуходоносора. Что он не понял, кто такой Бог, и потерял много чего. Давайте вспомним всех 10 прокаженных. Одни просто слава, слава, слава Богу. Нет, один осознал, осознал. Я не пойду поклоняться, любить, целовать творение, пока не почту, не дам честь и славу, который достоин славы. Я пойду, буду радоваться, а тот, который меня исцелил – он первый должен возрадоваться. Он должен впустить мою любовь, он должен впустить мою радость. Он, это он заслужил это все. Это он потом пойдет 6 часов висеть на Голгофе за эту проказу. Он должен рассчитаться за это все. И я приду и поклонюсь ему. Приду и обниму его. Пойду к ногам и скажу, ты мой Бог. Я почитаю тебя как Бога. Ты мне нужен. Во-первых, ты достоин славы, ты достоин чести, ты достоин это. Это ты исцелил. Аминь. И я почитаю тебя как Бога, больше жены, больше детей. Потому что если бы не было тебя, я бы не имел бы жены, не имел бы детей, не имел бы бизнеса, ничего. Я бы сидел бы с собаками за город. Это ты достоин эту радость. И я тебе дарую эту любовь, я тебе дарую эту радость. Я почитаю тебя как Бог, и ты мне нужен, Бог я иду по твой покров, я почитаю тебя как Бога, будь моим Богом, и я отдаю тебе свою жизнь, и детей, и все. Господи, мы в этот год благодарны Тебе, мы ценим Тебя, насколько можем осознавать, Господи, мы помним, откуда мы вышли, мы помним, с какой рва Ты вытянул, мы помним, с какой Ты скалы, у нас были железные, Господи, каменные сердца, и Ты, Господи, вырвал нас оттуда высык оттуда и творишь все новое, новое. Ты питаешь, ты греешь, мы благоденствуем. Благодарим, как тот Виталий говорит, за новый зал, который мы э, сделали. Аминь. Благодарим за этот зал, чтобы все устроено, Боже. Мы только одно приносить плод. И я воздаю славу Тебе за себя, за церковь, за церкви, за жену, за детей, за род мой, Господи, за страну. Слава Тебе, Господи, что мы живем в такое чудесное, прекрасное время. Мы поклоняемся, благодарим Тебя, благословляем Тебя, Отец. Благословляй именем Твой, народ Твой. И веди нас дальше. Вся слава принадлежит Тебе. И весь народ сказал Аминь. До свидания, благословения. Аминь.